Bitumba ezalaki spirituellement concert ya wata mbula ezobeta Kinshasa mobima mais na stade ezobeta te ah! mbula ezobeta Kinshasa mobima mais na stade ezobeta te yo tala siko na concert ya wata bazwi basopi mbula na bandal basopi mbula na kitambo papa naluka nakanga mbula babetanga kake ah! wangila baza bato te bato basopi mbula wana papa bato basopi mbula eza bawangila bawangila baza mabe ntango nayebisi yo ke babiloko mosusu oyo na permetaka nako permettre te papa mbula ebeti mbula ezobeta na baporte ya ndako ya bato moye bato babima baya concert eza te wata Na molimo osali plein mais na musuni batu bazomona ndeti mwa complication. Ah! Na molimo oyo nga namonaki osali plein mais ba provoque mbula. Naluki moyen nionso ya kokanga mbula mais Nzambe azalaki bolingo na ye. Eloko ya mutuya eza mwana mobali aza pena monsieur le chanteur asali musala. Ah! Mwana mobali aza pena monsieur le chanteur. Asali musala wata oleki bango na koyemba. Tomona mutu azo yemba naturellement ata pareil moko ya autotime na podium eza te. Pourquoi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché Ma chérie. Oza mama na kuluna yo. Naza kuluna te wazali. Ah, ata appareil moko ya autotime na podium eza te. Soki omoni musicien parcours na ye nyonso bato bakufaka, aza ndoki. Akende bandundu bato bakufi, abete na Kinshasa bato bakufi, aza ndoki. Hmm. Pourquoi yo soki oye kosepelisa bato, bato baye na mawa bazonga na esengo, Mais faut batu ba kotisa ba matanga na famille na bango. Wata na bundi na belima. Nayebisaki wata wata yo zwi ba journaliste oyo oh, ya ba warion soit disait ya ba wangila. Ah! Bakoteka CD. Nayebisaki wata oyambi ba infiltre. Oyambi ba ndoki. Mozo bosana. Valdi Tambwe ah! ayaki mpo na kosoutenir Wata te ayaki mpo na kozwa bainformation komemela aigle nyamazuwa yo bengi aidor bokwala yo kanisaki wata lokola aidor aye kosoutenir yo ah aye kozwa bainformation Amemela faux nyama nyama zuwa. Ah! Obengi Ken Mpiana, est-ce que mutu lokola Ken Mpiana aza na makila ba Wario makila ba Wangila? Yo kanisi soko bengi Ken na esprit ya Ken Pena Wata tozala logique ko? Est-ce que Ken ako koya ko soutenir Pena Wata na motema moko? Aye kozwa ba information po amemela Aigle nyama solo nyama zuwa. Tata oyo ya kovo. Ah, kovo eboya suki. Kovo etonda na mutoki. Na komwa mbuta likasu. Yo kanisi pena mbuta likasu. Wangila wario ya makila. Yo bengisi ye na likambo bayo pona ko soutenir yo. Akoya pona ko soutenir yo te. Balie mbongo. Ah! Lelo babalukeli wata. Ah! Balia mbongo. Lelo babalukeli wata. tala wata boyokelaka biso na monde musical boyokelaka biso boyokelaka biso wata oyebi bien producteur oyo aza pembeni no alati moniere oyo na grand frère na yo ferre gola alukaka kabola bino ah? me otie ye pembeni na yo producteur oyo Aza mpe moko ya bato baluki shit ya concert ya Wata. Ah! Abetisa Bina File esala mpiaka na Angola. Ah! Abetisa nani? Eh, nani? Oh nani? Oh mwana oyo ya nzoto mike oyo ya pembe esala mpiaka. Ah! Awuti Angola kuna mbangu na stade. Nzoka na stade wana ayaki komema esprit ya mpiaka. Ah! Producteur oyo ya muniere oyo. Tala ba biloko azoloba. Tracy, balancer video biloko producteur oyo asalite oyo azoloba mpo na Jesus de Nias. Relation na na Fally. Masa nanga bana mokili ebanda. Ferre Gola. Hmm? Oh, na bi relation na yo na Ferre Gola. Relation ya Paolo na Ferre Gola. Mutu azoya kokabola wenge. Otie bofana na ye mesa moko. vous blaquez avec les gens papa ekomi nini namona monoko supu azoseka obali akomi kosekaseka ye moko eza ebandela kizengi ah! eza ebandela kibuzengi pourkui moninga abeti concert tomona kaka bino bino moko bokomi komisekaseka soki omoni bana mibali ya bamatako minene bakomi komisekaseka bango moko eza ebandela kipede monoko supa okoka ngai te Oseki oyembaka nini? Oseki boza age moko na wata. Ah! Munoko supu oza pe mukolo ya wata. Ah! Okoki eh, tala munoko supu soni. Oza papa ya Inos bi. Ah! Oza papa bi na filet. Ozomona teke eza kibuzengi. Vandi Obima makonzi aya na nzoto ken abwakela yo okenda ko se retrouver na ndako esila te awa ozomeka makambo na israel mutombo israel akangisaka bato ah! awa ozomeka makambo na israel mutombo okolala na aner eloko wana ah! israel bamekaka na ye te valdi oza pauvre lokola ngai batela vi na yo kolanda sentiment fimbu na fimbu te ah! bando banda fimbu na fimbu nano osomba ata velo te Bano ba na fimbu na fimbu nanu ozua ata salaire ya 300 dollars te awa ozo luka makambo na Israël Mutombo okosamba na aner